ماشي طو فتحة طو ماشي طو حا فتحة ميم كسرة ميم حام دال فتحة د حامين با فتحة د را كسرة ميم داري طو فتحة طو فتحة فتحة keterangan lalu ha fathah ha ha fathah ha fathah ha ha ha ha ha good kami ha ain fathah a ha fathah ki العام لا قيمة أمثال فدرائي وفتح إيران فتحنا إيران فاعتزم فيه أمثال فتح آن في آن تا فتح آن في آن من فتح آن أمثال فتح آن في آن الإنسان وتوسع لأجله ها كسرة هي يا يا فتحة يا باء باء فتحة باء هبة ها كسرة هي ها ها ها good ها ها كسرة هي باء فتحة باء هبة فتهبأ هبة واو فتح را ذال فتح ذا وذا را ذابي وذال واو فتح را را فتح را ورا قاف كسرة ورقي Okay, next sister. Sister Yumna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سؤال أسرى فا فتحة فا صيفا تا فتحة تا صيفا تا واو فتحة وا ها كثرة هي واهي ميم فتحة ما ما ها فتحة ها, ها لام كثرة لي ها لي عين فتحة ها لي ع دال فتحة دا لام كسرة لي دالي ها, فتحة ها دالي ها صاد فتحة صاد ها كسرة حي صاحي با فتحة با صاحي با كاف فتحة كا صاحبك صاحبك فكثر بي بي يا فتحايا بي يا بي دار كسراني بيدي كفتحك بيدك فكثر في قاف قاف كثر قي قي با فتح با قي با لام فتح لا قي با لا كاف فتحة قا قي با لا قا فا فتحة فا में हम इतना कलकला नहीं करेंगे طا فتحة طا ठीक है English speak English Oh, sorry. قاف فتحة قي با فتحة ب طيبة لام فتحة لا طيبة لا كاف فتحة كا Ribalaka. Okay. It's not a huruf qalqala. If qaf sakin, we read iq. Okay. Is not qalqala? No. Because uh, qaf kasra ki. Okay. So if there is a second, that yes. is a kalkala. Yes. Only second, only second. Yes. Dal sakin, qaf sakin, jim sakin, ba sakin, ta sakin. Okay. Okay. So if I, I know that this is the second, but uh, when you pronounce this, this is the heavy letter. It is this right? Heavy letter okay again uh, read this one Of Hatrapi, mm. I called Of Hatrapi, mm. okay. Bafat قيباء لام فتحة لا قيبا لا كاف فتحة كا قيبا لا كا فا فتحة فا فا طا طا فتحة طا فتحة طا فا طا فا فتحة فا طا فتحة طا فطا فا فتحة فا طا فتحة ta ta fa فا كسرة طا طا okay okay bold uh, from bold roof. heavy roof. okay fatwa fatha fa ta fatwa fatha ta mixed letters noon أوكي فاطا فا كسرة في فاطا في قا فتحة قا فاطا في قا أوكي واو فتحة و و قا فتحة فا وقع عين فتحة ع وقع تاء كسرة في وقعت فا فتحة فا فا فتحة فا فا فا فتحة فا فا فا زال كسرة زي فا فا زي عين فتحة ع فا فا زي ع تا كسرة تا فتحة تا تا با كسرة بي تا بي عين فتحة ع تابعة كاف فتحة كا تابعك واو فتحة و و واو فتحة و و و را قصاري وواري سين فتحة س وواري ثا فتحة ثا ثا فتحة ثا وواري ثا با با كسرة بي بي يا فتحة يا بي دال كسرة دي بيدي ها كسرة هي هي با كسرة بي بي عين كسرة عين عين صاد فتحة بي بيعي صا ما ميم كسرة مي بيعي مي بيعي بي عين صا مي وفتحة و ورا فتحة راء وراء فا فتحة فا ورثة تا كسرة ورثة لام كسرة لي لي همزة فتحة أ لأ ها فتحة ها لأها ها ها فتحة ها ها فتحة ها لأها مم. با ك- با فتحة با لأهب لأهب Okay, Sister Shabana. जी उस्ताद عين فتح قاف قاف ترقي قاف كسرقي آقي فا كسرقي عاقبي ها كسرهي ها عاقبي كسرة هي ها كسرة هي ها كسرة هكسره قيديه لام فتها لا حا فتحة حا لحا با كسرة بي حبي طو فتها طو حبي طو قاف فتحة قا دال فتحة د قادة ميم كسرة ميم كاف فتحة كا ميكا أعداديك واو فتحة لا عين فتحة عين واع ميم فتحة لا عن كسرتي وعناتي Okay. From where I have to read? Excuse me, miss. Okay. Can you, can you please send me yesterday's recording? I can't understand. Hmm? Ask me. Yesterday's recording, miss. Miss Shabana. Yeah. जी आप कह रही हैं जी। ठीक क्या कह रही है रिकॉर्डिंग आपने सेव नहीं की मिस या कल की? की थी, पर मैंने यहाँ से लैपटॉप से भी डाउनलोड नहीं की। ओके, फ़ाइन, ठीक है इसी वजह से मैं फिर नहीं सेंड कर पाई। जी मिस, चलो ठीक है। इसको सूरत नास यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس Okay, Sister Yumna, Suratul Falak. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب قل أعوذ قل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلق ومن رفق القلم خلق أوكي okay. ساكن خلق sister read again من شر ما خلق من شر ما خلق okay ومن it is okay yes ومن شر غاسق إذا وقب وقب وقب ومن شر النفاس ومن شر النفاسات في العقد شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد أوكي سيستر نابية عبد القدير Is it same? Yes سورة الفلق okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم when Allah word and after kasra we say bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ملاني ملا ملا ملا بسم الله بسم الله good بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم okay next okay قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق أعوذ أعوذ أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق أعوذ that that أعوذ comes out from the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. أعوذ أعوذ Urdu? You are no. Okay. Now listen carefully. The okay. comes out from the top of the t uh, top of the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. Uh, the, Zu. No, uh, Soft word. It's soft word. Zu. zoom. أعوذ أعوذ برب الفلق برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق do not pronounce zu. Zu. Zu. Zu. We pronounce zu. Zu. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق برب را را برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق برب برب برب ال برب الفلق فلق حرف قلقلة برب فلق الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق برب الفلق برب بالفلق را فلق فلق من شر ما خلق من شر ما خلق خلق خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن من شر خازق إذا وقب غاسق غاسق غاسق قن قن إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد Okay, sister, you read the surah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرب الرحمن الرحيم كن أعوذ برب الوقت فقط فلق فلق فلق قل أعوذ برب الفلق ุนอาอูซูบิรอบบินฟาลักกมินชาริมาฮัลักฮอลักขอลักมินชาริมาคอลักว่ามินชาลิการีชารีรากัสระรีชารีโอเคว่าว่ามินชาริ kasikin isawa katkap Wamin shalin nafa. nafas nafa nafasati syarrin oke okay. syarrin nafa nafasati fin ukat wamin min syali hasidin.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 Yes, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Okay, Sister Yumna. Sister Yumna, read the surah. Sister Yumna. Okay, Sister Nabia Abdul Qadir. Sister Nabia Abdul Qadir. Mm. حاضر حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه طه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Okay. قل أعوذ ب قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الله الله الصمد الصمد والصمد والصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الله الصمد الله الصمد Okay. لم يلد ولم يكن له كفوا أحد Again, read. قل هو الله أحد قل هو الله أحد if the uh, if قل- fatha or dhamma comes before the name of Allah. Okay, we read Wallahu, Wallahu, and comes Wallahu and comes uh, kasra before the name of Allah. We say Bismillah. Bismillah. Okay, and Huwallahu. Huwallahu we pronounce thick and we pronounce thin okay bismillah huwallah طيب okay أوكي now read قل هو الله أحد ahad أحد الله الصمد هو الصمد هو الصمد ص صمد لم يلد ولم يولد حروف قلقلة لم يلد